गजब मेरे खाटू वाले गजब थारे ठाठ निराले सेठों के सेठ बाबा श्याम है गजब मेरे खाटू वाले गजब थारे ठाठ निराले सेठों के सेठ बाबा श्याम है खाटू जाने वाले हर प्रेमी को तारा है सारी दुनिया में गूंजे इनका श्यामधनी हित पुराना से खाटू वाला श्यामधनी हित पुराना से उधर जी उधर जी उधर जी सीम दे निशान मन खाटू जाना से दर्जी सीम दे निशान मन खाटू जाना से दर्जी सीम दे निशान मन खाटू जाना से दर्जी सीम दे निशान मन खाटू जाना से खाटू वाला दर्जी सहित पुराना से ओ दर्जी हो दर्जी हो दर्जी सीम दे निशान मन खाटू जाना से दर्जी सीम दे निशान मन खाटू